¿Qué es este canal? ¿Suele tener problemas con la tecnología? ¿Le han enviado un mail pidiéndole dinero y no sabe qué hacer ante esta situación? ¿Quiere configurar su cuenta Google y no sabe cómo? Si suele tener preguntas como estas, aquí podría encontrar la solución. Tiene ante usted una colección de vídeos que ayudan a entender las nuevas tecnologías.